先生この通りちょっと動けなくって。えそそれってどういう意味っていうかそれ褒めてるの ばその約束破ってごめんなさいえここで一緒に休むずっとアルバイト頑張ってたんだから今くらいゆっくりしてほしいって 先生はいつもそうやってでもうんじゃあちょっとだけこうして一緒にゆっくりしよっか先生 先生この通りちょっと動けなくって。